weapons, Saudi Arabia? We have their weapons. Saudi Arabia, absolutely. What safeguards are there? עכשיו עוברים מלא דברים ברשת שגם הילרי וגם טראמפ מפיצים בעיקר בטוויטר כל מיני סרטונים כמו הסרטונים האלה שרואים את טראמפ מתכנן להשתמש פשוט בנשק גרעיני אני באמת לא קולט למי אני אצביע למרות שאני יכול אישית להצביע אם אני אהיה בגיל 21 בגלל שלי יש אזרחות אמריקאית. זה למה היה חשוב לי לעשות את הסרטון הזה היום. ואני רואה את הסרטון הזה היום בבוקר, בטוויטר של הילרי קלינטון, ואני אומר, הסרטון הזה חייב לעשות עכשיו. חברים, הולך להיות ברגע אסטרונומי בארצות הברית.